딸기하 내가 비가 와 비비라 오면 나이 나이 나이 나이 나이 나이 나이 나이 나이 나이 나이 कौन लेता की कौन तेरी है कौन तेरी है अरे अरे अरे पाम पाम पे भी बोल रहा है पापा पूरा धमाका दिया यार पापा मेरा हाँ tôi này trên đây này tôi này sát đây một này tôi để giảm cái gì nhá gì không ừ. có cái video thải này anh nó xuất hiện tờ 可以，这个是。 你講有冇移民喇嘛？我真係快過。邊個？快啲埋嚟，等陣。Kita lihat kontra dengan sudah eh. Mira, te voy a chutar. Abre el Abre el Abre el Abre el Abre el Abre el Abre el Abre el ဟုတ်ဘူး update error ဆိုအကုန်ချရမှာ mute ကြည့်လိုက် mute ကြည့်လိုက်မကြားတော့ဘူး mute ကြည့်လိုက် ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಅರೆ ಹೌದೇ ದಾರು ಇರೋದು ಆ ಹೋಮ ಹೋಮ ಹೋಮ Marked a location. Là còn không? Có rồi là coi. Không lại đây đây. Mà flash gì flash cầu rồi là gì? Cầu rồi, cầu rồi, cầu rồi, cầu rồi, cầu rồi, cầu rồi, cầu rồi, flash cầu rồi. Nhà có đấy bằng thế này cái nhà chỉ được kì. सा हमरे का डार खेल रही सा मगा मगा मेरे मेरे वाला हुआ छे दिया मगा हां हां हां तो मला ngara ma flare by ngara ma flare by mega tu tu mega flare by flare by mega ngara ma flare by တော့မကတ်နဲ့ဟိုကဟိုဘာကြီးနာထနေပျောက်သွားပြီမနေ့ကတော့မစည်းတော့ဘူးနည်းနည်းပျောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားရှိမှာရှိမှာဟုတ်လားတကောက်ပြိုင်ခံလာရတကောက်ပြိုင်ခံလာရစာတာပေါ့ကောင်းသားတို့လက်ပို့အေးဒီမှာဟိုမင်း Bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa. Baik. Pelek kok mana? Koma, koma, koma. Koma, koma. जो ini यहाँ गोली नै भएन एम्फो झारिदियो सर के तपाईँ नचलाउने ल ल तपाईँ नचलाउने awesome. Ông bà xin bà xin bà xin bà Bà ơi Ôi trong ngoài thôi Ấy đâu ấy đâu Cho đài cho đài Ô vấy luôn vấy luôn vấy luôn vấy luôn vấy luôn vấy luôn vấy luôn Này này này nó có luôn nó có luôn nó có luôn nó có luôn nó có luôn Watch out. Đâu đâu đâu, ăn đâu mà, ăn đâu, ăn đâu mà, ăn đâu mà. Nice, oh shot. Tu no ada, tu ni ni tu no ada. Ha. Pita ai ni. Eight go by. Eight go by, eight go by. Ooh. Bây giờ bà hà luôn. À, bây giờ bà hà luôn, hay à. Mark the vehicle. गाड़ी गाड़ी गाड़ी केटा गाड़ी Mark the vehicle. 아론 바비 자르죠. 여기 민글라바 수자다 너 민글라바야. 알로 민글라바. 가리 끝나요. 가리 끝나요. 가리 끝나요. 가리 끝나요. 가리 끝나요. Oh my god, Shima, god, Shima, god. Mati, mati, mati. Opino, opino, opino, opino. Ayo, ayo, ayo. Công dạ, công dạ. Nó có lỗ dạ, nó có lỗ dạ, bà lỗ đào chưa? Bà lỗ làm tuyết đào chưa? Tôi ta gáy đâu, bà làm tuyết ta đâu. Tôi ta gáy đâu, bà làm tuyết ta đâu. Hello. Cái này chưa bà già kia, à, lú mạ ở đây. Pajaki. Pajaki. Pajaki. Oma, oma. Đó bá mình. Ta ta ta ai bông ta. Mấy tên này. Mấy cái. Mấy cái này mà tay nó thôi để gì vậy? Là người ta gái chịu trong mà lão. Ai cố mà bà lý mà gái. Sao chợ? Mà lại mà lại bị. Ông bảo ông muốn chụp bãi với đồng tiền thì có highlight cho mà chưa mà. Aman bana iyi bay, aman bana iyi bay. Kitchen abi, kitchen abi. Kitchen abi yok. Nice abi. Ano rai kong ni lah, ano rai kong. Mari mari mari mari. Ini kan ini kan ini kan ini kan. Mari mari mari. Iya, mari mari mari. Kali kali kali tapi sih. Sih sih sih. Eh ini lah, ini lah. Apa sih dia ni? Ini lah tapi ya. Orang lah tapi ya. Ini lah tu. Orang lah lah. Oh ya. Kuera, cik kuera. အဲ့ဆိုရင်ဒီဖွဲထားလိုက်โอเคအဲ့ဆိုဟာချီကုန်ကောက်ထိုင်နော်အဲ့ဆိုဟာချီကုန်ကောက်ခဲ့ပြီမင်္ဂလာမင်္ဂလာငါခွက်ပြီမလားဟာမှာချီ40ကျော်အေးချီ40ကျော်အိုးဒီမှာဘေးဒီမှာ24တောင်တော့ကျန်သေးပြီအေးအာဘေး rush ရမလို့ sniper နဲ့ဆွဲတော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာအကုန်ဆွဲပြီနော်ကားကားပြက်ပြီးလိုက်ပြက်ပြီနော်အေးဒီကြီးနဲ့တော့ကျွန်တော်ကားပြက်ပြီးကျွန်တော်လိုက်ပြက်ပြီကျွန်တော်16မိနစ်နော်ဒီတပူပတ်လာအောင်ဟောတမ်းမထွက်လာတော့အေးရတမ်းမထွက်လာကြောက်လာဟမ် မင်းမပြရပါဘူးဘူးရမဟုတ်ဟာဘာလို့ကျွန်တော်ပေးဖို့မေးနေတာအာတင်းဆလာပတ်တာရတယ်ဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပတ်လိုက်ပြီရရအဆင်ပြေလာလာလာလာလာလာ आपको यो माथिको त्यो रुसको घरमा पाए त मारिदियो होला त हो खै गाडे त होला बिगा सि सियो अला मसी दी के मेरा आ रुमा रे अला ला ला खै गाडे त होला चला चला चला चला Watch out! Watch out! Watch out. တရားဝင်ပါမယ်တရားဝင်ပါမယ်အမတကောအမတကောကျွန်တော်ပွင့်ထားရဲအိမ်မှာတ Watch ကော out. ဘောလာဓမ္မတင်ချက်တယ်အိမ်မှာတော့ရှိတယ်ပြီတယ်တယ်တယ်တယ်တယ်အဲ့မှာတကောင်တွေ့တယ်ခဏနေခဏနေအော်ပြေးနေတာပြေးပြေးနေတာ Watch out. အဲတက်တက်တက်လာပြီတက်လာပြီတက်လာပြီနေဦးဒီတွေကတက်သွားနော်ဒီတွေကတက်လာအဲ့ဒီကတော့ရရှိအေးအေး Ma poniamo un tanto su. နေနေနေ Però ကျွန်တော် lì che però ဘေး sì. လိုက်မယ်ဘေးလိုက်မယ်ဟောဘေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် ပေါ်တင်ဖေးလိုက် Watch ဘာ out! မှလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တန်ကြားတာ Watch out! ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မကကြီးကြားတယ်မကကြီးမင်းတန်ကိုကြားစမဲ့ကမောင်းပါငါအဲ့မှာတော့ရှိနော်နားထဲမှာမင်းတန်ပဲကြားနေရမှာငါဆိုင်ရဘက်တော့ပေါ်နေမှာရှိတယ်ပဲဝယ်တော့တိတယ်တိတယ်တိတယ်အဲ့ငါထောက်နေရနွားရေအဲ့မှကျွေးရကျွေးကိုကြည့်ပါဦးကွာရှုံလို့နေရလားမသိဘူးကြည့်ဦး Marked a location. အလားပရုံပရုံနေတာငါလူမတောင်ပေါ်လာပရုံနေမသိမှာပေါ့ကွာငါလူတွေ့ပရုံကြီးပရုံကြီးပြမှာလေဟာဒီကကျွဲရှစ်တော့ကျွဲရှုံလူနေတာမဆောက်တယ်မဆောက်တယ်ရအောင်ငါတို့အပမက်ပေါ်သွားမလားမကအဲ့ပေါ်ကပိုစိတ်ချရရဒီပေါ်ကနည်းနည်းလေးတော့ဒိန်းကြရယ်နော်အခုဆိုတဲပေါ်ကနော်ဘက်ကလာနိုင်လို့ရအပမက်ပေါ်မယ်လေအပမက်ပေါ်မှာရှိလားအိုက်ကစီမရှိလားအိုက်ကစီမရှိဘူးရအောင်မကအဲ့လောက်စီမလောက်ဘူးတော့ဟိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်ကျန်ကဆက်ရှင်တော့ ကြံကားပဲလေကြံကားပဲစီးတာလေကြံကားနဲ့ပြစ်မယ်မဲတွေဟာဘာမှကြောက်တာကျွဲရီရောနွားရီရောဆက်လို့ရရဲလုံးဝအဆုပ်အကန်ကကျွဲလဲကျွဲနာနွားလဲနွားတွေကောနှစ်ခုဆက်ကျွဲနွားဘယ်နွားနွားနွားနွားနွားနွားပါငဲ့နွားနွားပါငဲ့ဒီကနေရွှေရွှေဘကဘလူကြီးဝင်သွားတော့မြန်မာလူကြီးဝင်တာဟေးဘုဘကပေါက်ဝင်ရပါတော့အဲ့လိုမိသားချင်းရင်သိပါမယ်အဲ့လိုမိသားချင်းရင်သိပါအဲ့ဒါကိုတကယ်ပြောတာ ကြောက်တော့ကြောက်တော့ညောကြောက်တော့လာပါလားပြင်းသေးငါလူမင်းမငူလားတော်တော်ကလေးတိတ်ကြပါဦးဟုတ်တယ်နော်တော်တော်နေကြပါဦးဆိုခုရှိနေကြအဲ့လိုနော် really ကျွန်တော်မနေရသေးပတ်ပြီးကျွန်တော်နေကြပါဦးဘယ်မင်းတို့အောက်မှာတစ်ချက်နဲ့တဲလေးမကြိုက်ဘူးနော် likely ပဲဖြစ်ရဟာလေရနေတော့လိုက်နော် गोली चला है जा लगाया है मैंने भी लगा रियली मैंने बार बार मारने की बने रहने हमने पिंग आ गई चला ओ ले था पे दो या भाई हाय बा मैं क्या है हेलो बा ये पिंग रो मान मान I got supplies ခိုင်ခိုင်ဆိုချီ40တောင်းတော့ချီ40တောင်းတော့အေးကြီးအကုန်ပြတ်ပါကားဖြတ်ပြေကားကိုပြတ်ပါကြိုက်တာဖြတ်ပြေဖြတ်ပြေအကုန်ပြတ်ချီ40တောင်းဟယ်လိုကို Oh my god. ఇక్కడ తిన్న లోపల ఉన్నారు రోగికి నై ఐ గాట్ వాయు. 人类在。起风下来的，起风下来，我刚。哎，起风下来，不不，手机嘛，哎，手嘛，那那个把你要。I got supplies。对，好了，哎，你也多他们了呀，哎，该考你也多他们了，哎，你那里有手高了没有？那个。哎，你那里该考你也多他们了。对对对，我讲的一样，没得。对对对。I got supplies。ဒီတော့ထားမလား Mark the location အေးရေကြောင့်ပတ်အေးကောင်းလားအေးရဆုံးဆုံးပါလောက်တယ်ဘက်ကလာလာလာပါမလားဆက်ဆက်ဆက်ဆက်

I'm up I'm up I'm up I'm up I'm up I'm up ငါ့ပတ်ပြီလေကောင်းကြီးရဒီမှာပဲကောင်းကြီးကဖဲတိုက်ကိုသွားတာလို့ကောင်းကြီးကတွေ့တာတွေ့လားမလေးမလေးမတွေ့ရတွေ့ရတွေ့ရတွေ့ရတွေ့ရပတ်လာပြီမယ်ကောင်းကြီးကိုယ့်ကိုအိုင်နာမှာအထိုင်နေလိုက်မင်းကပတ်လိုက်ရမှာဘေးကျွန်တော်စီရကြတဲ့ကြာကျေးဇူးပါကိုမေရောက်ပါတိုက်ပါဗျာတော့ထပ်ပြီးသွားပါမယ်တိုက်သွားမယ်ဘေးအေးဟိုးဘတ်တိုက်ကိုသွားလိုက်ဟိုးဘတ်ကကောင်းတိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ဒီတိုက်သွားမယ်ဒီမှာလားဟိုကောင်ညက်လိုက်မယ်ဒီလား Chi đảo nó còn nó còn. Giờ đây. Watch out. Main building. Watch out. No no no no no no no. Nó còn nó còn. Tại chi hà đàn. Mẹ chỉ làm cái bá mồm hù mấy mẹ mồm hù à. Ồ, cứ gì thì là qua mà ra gì đâu, qua cứ biết đâu nữa. Này, này, này, này, này, này, này, này, này. Bekov này taki. Jethom, Jethom này thì bao giờ? Báo cho nó, đưa, báo cho nó, đưa. Đưa, đây là lái, lái, lái, nấu cá gì, nấu cá gì, nấu cá gì. Theo rồi, theo rồi, theo rồi. Balaudo, balaudo, balaudo, kali ni. Eh? Mau mana kau, mau mana kau? đi, കൗന്തരി കൗന്തരി എടേ എടേ എടേ പാമ്പ് പാമ്പ് Lui, ya, ini papi mau ini papa. Pura tawa quá dia. Apa beda? à, upa à, à, à. à, sao Ada minyak, lo này melon à, alu mah cuy. သူ့ရဲ့ဆောက်ဝဲလောတာဟုတ်ပဲမကပြောနေအောင်စွတ်တက်သွားတာအတင်းလိုက်ရောတော့တင်းလိုက်တော့မမီရောအဲ့ဒါမဲ့အရင်ရှောက်ရောလောပြီးအဲ့လိုမသွားနဲ့အဲ့ဒါလူဆောက်ဟာတိုင်မီလိုက်ရမလားတိုင်မီဟိုကနေရောက်နေတော့ပြီတိုင်မီရောက်နေတော့ပြီလေအာဒီမှာတိုင်မီမဟုတ်ပါ Watch out အိုးဟာရှော့လေရောဟောတိုင်မီတကောင်နဲ့တကောင်နဲ့ပြင်းတကောင်တင်သွားပြီတကောင်နဲ့လူလူလူလူလူဒီဘက်ကပြေးလာတော့တကောင်နဲ့ပြေးလာတော့လမ်းလျှောက်ပြေးလာတော့ဆွဲလည်းမရှိဘူးလားမသိဘူး 까줘 민 까라 이슈나 가 이슈나 가 라마 라마 라마 라마 라마 라마 라마 야 아이고 빠, 빠르마 빠르마 빠르마 Ê có bị bỏ đây đi. Ê, không ờ, có bị. À xong. Lobby lobby lobby lobby lobby. Bên nào bên nào bên nào bên nào. Hadi yiyelim Ali. Hayır, bir koy, koy ya. Nama nama nama nama ka nama ka. Giờ thì ngã ao mà chốt toàn gì? Đi con à dạ, dạ, này ngao dạ, tuyệt là ha. Trong tâm, trong tâm. Ao mà chốt, ao mà chốt rồi, nào đi, ao mà chốt rồi, ao mà chốt. Ok, giờ coi, coi, ai mà bông đi thì mà sao coi rồi nó coi. ပုံးလေးတွေမှာရှာကောင်းတော့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်မြင်လားငေါငေါလေးအဲ့ကိုယူတာမြင်လားမကငါပြောတဲ့အိမ်လေး โอ้มล่ะต้มล่ะต้มล่ะต้มล่ะเลยต้มเลยမကမကမကငါငါတွဲပွိုင်ကိုသွားအရှိရအိမ်ကနေဖြတ်မသွားနဲ့ရှိရအိမ်ကနေဝေးတဲ့နေရာကသွားငါတွဲပွိုင်ကိုသွားဟိုဘက်ကပတ်သွားလိုက်အေးရှိမလဲနှကောင်ရှိပဲဖြစ်နေရရရရရငါတို့ဒီကုန်းပေါ်နေဟာရရဒီကောင်နေအေးဒီကောင်နေဒီကောင်နေဒီကောင်နေအဲ့အဲ့ဟိုဟိုအိမ်ကိုကြည့်တော့ရမကအဲ့ရှိရအိမ်ကိုကြည့်မကအဲ့ရှိရအိမ်ကိုကြည့်ရှင်းအောင်ကြည့်ကောင်းလမ်းပြတယ်မကမရတော့ဘူး သွားမယ်သွားမယ်ပြေးအောင်ပြေးအောင်ပြေး smoke smoke smoke smoke ပြေးမယ် smoke smoke ပြေးမယ်အိုးဒီအိမ်နဲ့ဟာလုံးကြပါဦး smoke ခဲ့ပါခေါင်းပြေးဩကြားတယ်ပြီတော့ကြားတယ်ပြီတော့ပြောင်းဝေးကောင်းလိုက်တယ်ကြားတယ်ကဲကဲကဲမရတော့ဘူးကားသွားပြီအဲ့ဒါပြောတာမင်းမေဘိုမင်းစောက်ဖင်လာရိုင်းစောက်ဖင်လာရိုင်းမင်းကပါခေါ်မှာ ပရုံးပြီးကခေါ်တော့ပရုံးပြီးကိုလာပြက်နေဟောမျိုးမင်းရောမင်းမင်းရောလာပါဝိုင်းပရုံးပြီးကိုလာပြက်နေဖင်ရနေတာဦးမေပါသွားပြီအဲ့အဲ့တော့ပါဝိုင်းပြီးတာပဲလားဒီကဘာဒီကဘာဒီနဲ့ကုန်ပြီလားအာမကြီးရောငါလည်းအေးမကမကအဲ့ပေါ်ချက်ကြည့်လားမကဟာပေါ်ဟာပေါ်ไทยแลนด์ရောင်ရောင်မင်းတစ်ချက်အေးတစ်ချက်အဒီတိုင်းချက်မှန်တယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ဒီမှာကောင်းတယ်ဒီမှာကောင်းတယ်ဒီမှာကောင်းတယ်ဒီနေရာကောင်းတယ်ဒီကောင်းတယ် မရအောင်။အော်ဒီခဏခဏမချော်တကောင်ရအောင်တက်လာအောင်ဒီမှာတော့ကဲလက်နေတယ်ဟေးခဏလေးမတိုက်ဘူး။မင်းအေးလား။အာမင်းအေးလား။ပြအားမင်းအေးလား။အေး။ဒီလေအတားမထွက်မယ်ကြီးလေမင်းအေးရရှိကြည့်မရဘူး။ Watch out ။တက်လာတက်လာပြီ။ပဲကြိုးရှိမှာ။နော်ရှိမှာပဲ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ 哦喽，来来来，大哥。B Y B Y。啊，怎么还有地道嘛？西没有，地道嘛西没有，还他妈建议。啊，这个弄啥？我拿大刀了。哎，干快干没个干？哎哎，干跑哎干跑，跑。哦，这东西对的。啊，可以吧？那里。来来来，跟跟跟跟跟跟跟。冇不可以，跑你枪死路，那啦可以，啱啱死路啊啦。哎，我陪他掉多少？我们原来有。 တော့လည်းမတွေ့ဘူး Thank you. အမမြင်လိုက်ရအောင်ဗကီနာပြစ်သွားလားရအောင်အဲ့ဒါဘယ်နာပြစ်သွားမမြင်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်မြန်အောင်ကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူးကျွန်တော်ဒီနားမှာမရှိဘူးဟာပေါင်းဗကီနာမှမရှိဘူးအေးဘယ်အိမ်ထဲကလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာမှတော့တော့လည်းအမှမရှိတော့ဘူးဘာမျိုးဗကီနာပြစ်သွားလည်းမသိဟောတနေရပြစ်သွားကိုကြီးသွားပြီကိုကြီးသွားပြီ Watch out. နော်မနော်မနော်မနောက်မှပလုံးနေရလားမသိဘူးရောက်ရေးမကဟော nice No I know I know တော့တော့အဲ့ဒါအဲ့လိုတော့မရဘူးညီလေးနော် မင်းမသိတဲ့နေရာတွေပဲပြစ်လို့ရတယ်အဲ့လိုတော့တတ်မလားနဲ့အဲ့လိုတော့တတ်မလားနဲ့ညီတွေငါတို့စီကိုတော့လာနေပြီဒီမှာတော့စေးစေးစေးတွေစေးတွေကြီးစိမ့်လို့လာဘာမရှိပါဒီဒီဘောပြီသွားပြီလေအဲ့ဒါသွားပြီလေငါတို့ကအာတေပြီလေငါတို့ကဘာမှမရှိဘူးတော့အဲ့တော့အာရဘာမှမပြီးဘာမှမဒီတွေ့ဂျုံဟာကြောင်ရေ ရှေ့မှာရှေ့မှာရှေ့မှာရှေ့မှာအဲ့အဲ့နားမှာ Oh my god တော်ရကောင်းတဲ့ပွဲဒီပွဲရဟိုနောက်မှာအဲ့တော့မနဲ့ပြတ်တန်ကြရင်တော့မကအဲ့နောက်မှာအေးရပြတ်တာနော်အတန်ကြားတယ်ငါခေါင်းမရှိတော့ငါခေါင်းမရှိတော့ခဏလေးကြည့်ုံကွာအိမ်မှာပဲအေးလို့ငါတို့ဘက်ကိုစုံမပေါ်ဘူးကွာဘယ်တော့မှငါတို့စုံပါပါလဲကွာမကရငါတို့ရဆိုတော့ကျွန်တော် emoji ကိုပေးမပေးတာတာကီကိုပေးမပေးတာဒီတန်းဆန်အကြည့်ရကိုပေးမြဲတော့တွားရတယ်ကိုပေးလို့ဖွဲ့လေကိုပေးလို့ဖွဲ့ပဲ จะปีเนี่ยหน้าฟังအနောက်အပေါက်လို့ပဲတဘလို့ခုလည်းထပ်ပြရအောင်ပါရအောင်မကငါစမုတ်ခင်းလိုက်မယ်မကမကငါဘက်ကလာမလားချင်းနေချင်းမချင်းနေချင်းချင်းနေတော့နေနေနေကိုတေးရနေနေကောက်ရှိတယ်ကောင်းလေတော့ညီလေးအမှန်တော့ချင်းနေတော့မရမှာနော်ပလင်းထုတ်ပြီးတော့အရမအရမအရမအရမချင်းနေရှိလား33 33 33မရှိဘူးမတီးမရှိ33 33 33 33မိနစ်အရမထားပြီ အမင်းချခဲ့လားနေနေမကရှိပါဘူးဆိုပဲရဲ့ကြိုက်လားဒီလေးကြိုက်လားကောင်းနေနင်းကြိုက်လား33နှစ်ခါတော့နှစ်ယောက်တော့နှစ်ယောက်တော့အဲ့ဒါသူ့တော့သူ့တော့33သူ့တော့33နဲ့သူ့တော့မကောင်တော့ပေါ်နေအိမ်မှာပဲရတယ်မပဲရတယ်ရတယ်ရတယ်ရတယ်ရငါအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီခဏလေးခဏလေးမကခဏဟောရလာကြည်လိုက်လိုက်တော့လာရော့ကျုံးနေမှာ အဲ့ကောင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးသွားတော့မယ်မကဟေးအော်ကြောင့်ကြမြင်နေမှာအာရီလာပြီလာပြီလာပြီလာပြီတက်ပြီးတက်ပြီးဝင်နေတယ်ပြန်ဝင်နေတယ်လာပြီဘယ်နားမှာတော့မကတက်ပြီးနားမှာတကောင်တက်ပြီးနားမှာတကောင်ကြည့်သေးရလားတက်ပြီးနားမှာလိုက်တော့တက်ပြီးနားမှာတကောင်ကြီးချီယုံလေးအဲ့လိုကြီးထောက်လာတော့လီးပဲပေါ့ဒီကောင်နေပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့တပွဲတယ်တပွဲတယ်တကားရှိရောက်နေရလီးกว่าမဟုတ်ရင်ရတယ်မကငါတို့လာဆောင်ထောက်ထားတော့ငါတို့ကဘေးပေါက်တာတောင်းနေမှာတော့ဒါကနာဆိုမဟုတ်မဟုတ်ဇုံကအဲ့လိုပဲကိုရီတို့အဲ့လိုပဲဘယ်တော့မှမပါဘူးကြီးရတာဇုံသွားရတာဆိုတာဆောင်းဆောင်းဆောင်းတော်တော်ကောင်းတယ်15ကောင်းတယ်15ကောင်းပါဟုတ်တယ်